Найсұлу, ну мен бит сеңа дұрыс иттіріп тұттырдым. Міне бұлай, тұт. дулат тікі игіт екен шыннан да тікі қиюлықларым жетмәді күшлер тапмадым неге мендек нық яратам сені кетмәді бәйетірге білесің ба нешек болат нигматуллина сенатқа отырыптылар жоқ міне шулай Сарбыдар Исвич, қараңыз, көрініп тұра атта раздвоение личности. Ол режиссер да, жыршы да шылай Шулай, шулай, Ильгиз Мударисович. Менім яңға кеше Дилән Игматуллина келген еді. Аның бүтінләй расстроение личности. Конечно, расстроится, абысында раздвоение болғаш. <laughs> <laughs> Mehbet davalları Yanma yüreğim sağınma Dur gelir tüzerge Şu kadar yarataş Руслан, сен көрдіңме? Булат Нигматуллин ол шундый кашок. Ә ничек син уйлыйсың? Кем көчлерәк? Әсхәтме яки Булатмы? Рингның уң ягында Әсхәт. Рингның сул ягында Булат. Әлегә көрәш тигез бара. Тик Әсхәт хәзер үзенең фирменный ударын куя. Килше килше яны мама. Булат җиңелә башлады, ләкин хәзер аннан супер удар. <laughs> Sangram! Мен аңламайм. Нешек бір кіші кадрда икеу бола ола? Мен де білмеймін. Mehbetsin şunday güçlü Күрдеңме? Булатның галлюцинациялар башланды. Әйе, аңа бит кояш бәрде. Ә беләсеңме нигә? Чөнки ул кепка астына әрекмән яфрагын куймаган. кызның кем икәнен аңладым. А! А! Охшарла. Чайка. Тул бар, тул юк. Аңа кирәк шактагына. Муган, муган. Яралары айттым бит динамо акбарс нәрсе аның кепкасында Акбарс деп жазылған о себе. акбарс динамо байсұлу зор рахмат бүгін шәһәрге қайта алмаймыз енді ғафу ет палаткаларда ұйықлыбыз бей әне бит он минуттан шәһәрге автобус кете ә юк алар Сургутқа кетеле. ә яралайса міне бу сенің палатка ә, Бу жақта менің палатка тыныш ұйқы тыныш ұйқы olib boramiz. Totarcha, ruscha, misharcha, qataycha, yaponcha, amerikancha. Sugma. Рамиль Руслан Харисов. Татар Продакшн. Креатив заманча алып баручылар. Шалтыратыгыз 250 101